Also, ganz herzlich willkommen zum heutigen Event. Wunderschön, dass wir heute wieder für öffentliche Events gehen und planen. Ähm, heißt also ganz herzlich willkommen zum Miss Health 2021, organisiert vom Verein Sexuelle Gesundheit Zürich. Ziel von Miss Health ist, äh, verschiedene Kulturen und Aktivitäten zusammenzubringen, um die sexuelle Gesundheit der Gemeinschaft zu fördern. Sie versucht das Ziel zu erreichen, indem sie eine Plattform für alle Interessierten und insbesondere für Frauen schafft. Okay. Ähm, vielleicht bevor wir anfangen, noch äh, zu erwähnen, man hat die Gelegenheit während dem ganzen Anlass, sich gratis für Syphilis und Aids im dritten Stock gratis und anonym testen zu lassen. Also wenn jemand das machen möchte, nutzt die Gelegenheit. Ähm, es ist anonym, es ist freiwillig. Dann habt ihr überall noch äh, Informationen, kostenlose Kondome, Informationen zu ganz vielen verschiedenen Themen im Bereich Sexualität. Findet ihr am Eingang unten. Und wir haben ein spannendes Programm heute mit wirklich super tollen Musikern und ganz tollen Kandidatinnen. Quizshow und am Schluss könnt ihr dann abstimmen, für welche Kandidatin ihr favorisiert. Dazu habt ihr ein Kuvert erhalten am Eingang und in diesem Kuvert sind die äh, Karten drin, wo ihr nachher wählen könnt. Und dann könnt ihr das unten am Eingang in eine Kiste reinwerfen und dann wird es ausgewertet. Okay, also dann freue ich mich jetzt. Wir fangen unseren äh, Abend mit Musik an. Und zwar mit einer Sängerin, einem Sänger, Dema und Cryptic. Ähm, sie ist Sängerin aus Zürich und Mitbegründerin von DJ Square Production und hat in verschiedenen Musikgebieten ihre Fühler ausgestreckt. Und Cryptic ist ein zweisprachiger Rapper, Produzent aus Los Angeles. So, großen Applaus Yo, yeah, we good. Yeah, we are. What's up, guys? paint a stripe. Sometimes you gotta light a fire put your head up higher and make a memory out of something you deeply desire. Hear a brother out. I miss my homies a lot and all the times that we hung out, but the memories will always stay. Really to the with no bars at home, we still can't get out. But I miss your teeth and all the times we hung out. Been losing boys ever since I got in the game. About 20 years down the road, there ain't a damn thing changed.